junior yavuddeyo mu nope of course yavuddeyo awanda mm. muliro ihave had discussions with him nemuga nti uh, yemerera nkuzinyomu amateera ayi mukama otenderezebwe otenderezebwe katonda weggulu ayi mukama otenderezebwe otenderezebwe nga ayi mukama otenderezebwe otenderezebwe katonda weggulu naye abatunuddemu nga nange bwe nabeera mu bano family yaffe eri united mm. tetujogebwa nange bano banjoga mm. nebanfuula embwa nebakasuka kasasiro mm. president office mm. ningontwalabwa naye ogambe teyegatakwenaremu tasobola bweyegatakwena ne mubesasi eh? mubesasi ngaoli omusajja gwenkugambe nti ill try to love again but i know mm. the first cut is the deepest mm. abaganda batugamba nti ate waliwo okubuuka enkali ate nolunya mu kinene omwana wange tasobola kuyingira enaalemu hmm? tasobola bagenzijemu mbakoledde buli kwemukono tasobola bwayingira enaalemu mubesas agenda bweru kusoma tasobola kuyingira enaalemu mubesasi mulabe ne balamu mukubesas mulabe nowenalemu yenna mukubesas lukomiti mada adde wakatule junia awulidde era nze mbadde muyamba era ayigulu nti famiry yaffe tijja kunirwaku mutwe bebajinyalaku eithe side oba yenalemu oba ye opposition temujja kutunyalaku mutwe bwemutunyalaku mitwe bwemutuniyako bwemutunyalaku mitwe bwemutuniyako no kati oyo agenzeyo nekimwokya fortunately for me mm. yagenda ne kanyina era nali nindiridde wabeba omulenzi wa nubu afunyisa omwana wange ti nali mujumbi nali mukulye nemuta nali muyise waka nti jangu banemutirewo nemuwa obutwa munva wali olinda wa nubu eh. avunise muwalawe olubuto bemuti <laughs> judyagenda muganda wee eh, kabala kange kabrigeti eh. labo obalabe mukifaananyi bali ne bobi wayini nali njogola owanu akwane ku muwala wange muyite ewaka mukube enyondo mumutwe mukube mutirewo nenye omukuba mutemukuba mute bembaasa emitwe naako akawala tekasobola kufumbirwa bweraalemu eh? never abaana bange bajja kgenda bweru they are going abroad to study batu humiliate nze ekimala nrm humiliated me kati nemuwalawo waleetowa nrm tasobola mukuba esasi naye mukuba esasi tamala emirundi junior nayogeddeko naye yansoka mm. nankubira nno ku lwokuna mm. naye nga ndi bize senga mm. nantume yafiirwa maama we myaka 15 senga nantume omumanyi Justin nantume kana akati nayo lako kwatoka mali. Ah, ah NBS. Eh, abakyala ah, muzaleke ebweru. Ah, ya gamba. nti oyo omusajja ziri bbiri. Eh. Ah ah. nanyini gomez eh, senga nanyinizo Bamu eh. bamubuuza mbo gomez alimba mm. tagamba si gomez mm. abeera <laughs> agamba ki bagamba mbujiba giba miguwa gyasibye ente kumi <laughs> nantume bagamba gibakuba migwa yalisibye ente kumi <laughs> yaga soboli agananyinizo eh, senga nanyinizo senga nanyinigomesi yagamba mbu batusibire mu luumu omusajja gwenjagala batusibire mu luumu emumulageko mm. eh, eh, yali tajja kufa omanyi nze njagala nnyo nantuma oyo nantuma mwagala nnyo one of the people yadmire kakati eh. kati yali ngenza yokuziikirako nantume eh. nagenda okuddamu olaba ng'ali ku tv ng'asuddewo tawulo enewe intervyu nagikolenaye ku maani mutabani wange hmm. ali bwati kuba obadde oyogera ku kya sente eh. naye naye ebimu ku byamunyiiza sente ayagala sente agamba abantu balya gitala bakyalya andika nkubuulire hmm. yekyatamanyi hmm. nti aba enaremu hmm. era bebakola nuupu thats why their characteristics are the same musajja hmm. omu yagamba nti bwobuuka ku ttaka n'olinya ku kiswa oba ovudde ku nsi ekiswa tekiri ku nsikati anybody who lives enaremu to opposition is wasting his time NRM and opposition are the same. Mm. But never in an element, a marginalism. When you work for them, devoted, mm. they take you for granted. For granted. A joke with a very nice mobile was, and Ghana Bana Avanu, to when Boa Ghanaku, Baba Huze, which is a day, to where Ghanaku in RM, no Ghana Bunu, Obama opposition, Baba Kugamba, to where Bakukuba, kyobala bakusasira bano oh, bonna babuliddwaki aboba gundi oyo omukyala fulfiga you cannot fight nrm why when nrm recruits you lekekusasira you cannot go back abaopposition nibo basenyuka nnyo kubanga gye wagenda wakozeeki gurupu yeemu okitegedde hmm. so nga bayibuli etugamba ti omwana epolitico san hmm. yagenda n'atunda ebintu ye byonna bwe yayavuwala yaddeyo wakitabo yakoleraki yamuttira endiga esinga amasafu hmm. n'amuwa epolitico san mu politics wa uganda timulimu political san when you leave nrm and go to the opposition even the opposition belong is controlled by no era nemu mm. when you go when you fight negede kusarsira zekede these people abavuma bano era nabo tebafunye eki one media yali kuwadde publicity yabano olina okukitegeera nti bano bakweyambisanga masinale andi kubuulira mm. ti junia ye teyayigira kunze nti lwaki siva mwenaalemu nze siri mwenaalemu hmm. bagira museveni hmm. way ntya nnyo nti museveni bwaba dduse hmm. nange bajja kuba ebintu byange museveni talina kyampadde mu nsi talina museveni talina ekintu kyampadde nemmotoka yaabwe nze ngitekamu amafuta nedereva nze kyoyogera ekyo ne junia kyabadde ayogera ngagankunuopu yabadde ateekamu yadde akolaki nze kyenali namugamba ku kyonyonyola nali namugamba era mukutani newano namugambye nti ensobi gye wakola kyekimu kyenagamba bali banna abalala abamu nti bw'otunuulira abantu abamu osobola okuvaayo nobeera critiqu naye nga togambye nti ndiwa nrm no ere nrm ne opposition bafaanagana mm. yefu for me singa nagende nabagamba mm. nti mukutule mukyotera consuences ebiri mm. nempitiyamu nenzija ku mp nebampa ogwa minisita kyebaagala you must be under the total control of them olina okubeera nga obwongo bwo youwe hunting dog yekyataategeera junior junior singa junior yajja n'akola nabo ne bamuwa constituency ng'ali mu paliament ye alowooza longo taamu nange gye nalowooleza mu nrm hmm. ngenda okutegeera nrm terina longo taamu if we want to benefit from nrm is not upc terina longo taamu nrm yo eyina short term strategies nti singa nange hmm. olaba nze aboogeredde bakera ku makya ne bawera program tiowere tiowere kasajja gwe kiziwere bakuba mutoogo bakwate bintu bajasi nibagamba mm. mbu mirundi bwetumala omuga bamusetause mm. ate museveni amuwadde omulimu omupresidence office nibanteeka mukategori etafuna musaala ate tumwebaze ayikanolinja kukutta kusajja ninja bankasi ninja bambasi <laughs> ate kati avuddeyo tumuwa omulimu mu new vision nga deputy genda okuwa enyoko genda okuwa enyoko genda okuwa enyoko nebawukana nabo neŋŋenda kati junia junia eh. yetamanyi nti nrm nopposition bebamu byenfunye mu nrm enjoga gyebanjozemu mu nrm mm. naye gyebamukozeeki gyebamujozemu kuba eribobabaza ani yamuyita ate ani yamuyita yagendayo yekka era eh. afuddeyo yekka ate kankubuule mm. oyo omwana tasobola kuvamu opposition opposition tekitegeeza nu mm. opposition kan hav nga tolina party mm. abeereyo oyo omwana nemulaba balamu mukubesasi oyo omwana nayingire nali mukubesasi let him float his ideas mm. as an independent man mm. like what i did mm. sisobola okugenda mu presidence office nga adviser ekyo sikisobola mm. sirikola nabo mu gavumenti no am an independent man jakemu kosajja gwe katamanikola kwa jiji kajja kupula jakemu bakubeakwasa omutwe omunene omuko nagenda agoba mutabaazi mm. natekayo akawala bakati jeko jako jakoemu kawala gwe jakoemu genda onaba empale genda onaba empale kawala gwe kale kajeregako so kati mubuli mbeera julia wayingirire naremu mukube esasi mukube esasi kuba ki bakitegeeza oyo omwana nze abaana bange ntuula nabo mm. and am honest mm. junia namugamba nti mutabani wa nyerere hmm. omu ku batabani ba nyerere hmm. yayingira mu opozition tebamu ekifuna eki bamugamba gweoli kitaawo yakuteirize mu opozition ngaamaze okufuga tanzania emyaka abiri mumukaaga nawe ete mu opozition hmm. mubeginning yes these people will never trust you mm. byoneba twesi mpuuga mpuuga muferi hmm. mpuuga muferi mpuuga yabadde amugamba yeyagana mpuuga yani mpuuga bwali batadde mpuuga bwalidukire tanzania mpuuga bwalibanga asijakodebwati abo baferi banamboze baferi haukanijeine hmm. gurupu weyanamboze mpuuga abaferi abawedde emirimu yali agendireyoki amuhape ndio hape tebamuse but he cannot join NRM mu kuba amasasi so junior wamutegeeza kuba eh, ekyo kyoyogeraekyoyogeranrm bafanaabantu bakiraisinga ne batukakasa tutya nga taatawe mukwano gwa museveni amukolera amanyi bakadaaga amanyi bamuhoozitukakasa tutya ntiye ah, ah, kyeyali amanyi mm. tebobi wayini yamala kujja wange before Bobo decided. Bobo mm. yes. Yes. yes. Mm. Kakati oyo omwana so eh, kinyambi mm. nti kati oyo agenda kuyingiriza banne abalala yes nze sisobola kuyingi kubeera mu enaalero siwagira NRM sina mwagizi wa NRM sina mwagizi wa NRM toyinza kumpa baminisho munjogwe munye ku mutwe mumfule toilet tuba tumujana tumutwala watu nasigala ku Museveni yekka ni ai support Museveni alone kati ya wakile Bobby Wine ingatari tali mu nupu nabuuza yes ah ah tawagira Bobby Wine mm. awagira opposition nagamba omwana oyo mm. ewa e, e, e, mama we mm. omanyiyo eh, ekyengera ani ali ku were military. Yeah. My, uh, his mother is protected by military police. Mm. If your mother is protected by military police, how can you convince the opposition that taatawo ewange waka military mm. waka oli wabasirikale walwalwa even my vehicle musobere protection me wadi tapa sente museve zapasinga hmm. naye kakati kyenkuomuganti onokombisinga otya eh, abantu kubanga letasasu hmm. muka mwana wobert hmm. ali mu gavumenti why has museveni employed muka mwana wobert is because obert is dead did you see obert's relatives muganda wobert eyali mu gavumenti ya museveni ngaobata akyali mulamu yali nekyono mm. immediately obata died nekyono ebamugoba mu gavumenti it is contradictory who can believe you mm. who can believe you who can believe my son timutabani wange oyo bamubirivinga mu opposition okugjako nga ye yekoledde ebibye abaana bange banyiga mm. the way was treated abantu bewaffe bayivu nnyo batujoga nemukuba mawuli nange bagadde omwoca mukoze mutya mm. nemungoba enca bagende munyubiri gende ogitwale munyoko genda ogitwale munyoko obwadivaiza siyinza bukola bwali bujozi siyinza yeteyakiyigirako kwegamba kati ziranigire mm. hadiwe ati tebalina kibagenda mujjako yazizibrain mm. naye tesobola kuva mu opposition naye abantu bamu bagambye nti oba eh, eh, alina lot of self importance mm. yeteekawaatalife ah, bwetuli eh? ekyo nza amepersonal disability mm. bw'oba onoonya abantu abalina obulemu ku mutima omubiri gwawe izimu njagala nkuboolere museveni yali awaddani omulimu n'atagendayo teri weweka yes miaka munana sikola ndi wange ntudde siyinza kujogebwa tumwebaze eyajjawonyolwomu siyinza kujogebwa nakalema nanalweyiso wy nekyabajja kunjoga didnt uh, you know mwali mugamba tajja kgendayo kati teyagenda siyinza kulinyayo siyinza kulinyayo siyinza kugendayo is okay to be proud yes arogana and educated kirala kyesesa nemusa bwekankubuuli hmm. waliko omukono gwo gwaliko bad black eh, naliyo nabalala eh, wandabayo tewaliyo twakulinda katojja nalisobola nenkubira eh. namugamba gwe nenkulaba nebbala mukuba esasi ate mukuba esasi ate abaana bange bakimanyi ti kuba esasi <laughs> yingira mwenalemu kuba esasi omusajja kati senga abe nalemba muyita n'alya tasobola gendayo kankubuuza oluyimba luno waluwulirako I will travel to love again, but I know the first cut is the deepest. Hmm. waliwulira kaka wala akaluyimba first cut is the deepest baby I know hmm. muyimu wale yayimba oluyimba olwo omukazi simumanyi eryanjeomuwala oyo yayimba oluyimbayali ayimba nandala kubbaawe boyfriend we mm. boyfriend we taata we yamusanga anywa enjaga nam bamasasi bamasasi isut you if this man gasbakatenalimu nemulaba nebabobi nebabago mukuba amasasi yomwana mutta isut him kiriza beera mu opposition tokoma weenu nange banjoze naabwe kiyige batujoga ne batufuula embwa zaabwe hmm. famiry yaffe tijogebwa eh, taata we yamusanga anywa enjaga ono nakuba taata wamasasi the first cut is the deepest mm. yomuwana boyfriend mm. we yali munyiwanja taata we namusanga nfanyinjaga nakuba mutabani wamasasi mm. nakoze evaluation nobukadde kumi by environments nebandeta report nebangamba nti omunaala gwolwanyisa si munaala as you expect this is a booster nga temulina consequences naye nga ntaddemu teniki million naye nga yali azimbyewo ennyumba ampita kujjaawo eyali mu munaala nga ampita kujjaawo nga n'omusajja akola eminaala mukyotala is my friend naye omunaala nga tebambuulidde hmm. the first person they would talk toward me naye bo baalowooza nti amhadlain tebambuuliwe hmm. naye mmaze ntaddemu miliyoni zange kumi to find out the omunaala kuli olwo si munaala this a booster which is taking tegulina consequences this is me why don't you talk to me kakati bano balowooza famiry yaffe tebagizanyiramu famiry yaffe we are arrogant fellows hmm. ate katonda natwazikako ku maali entono nze okkubira emuntu esimu musaba sente mbalina kye nalikoleddeoamunotyebeega many people believe nti museveni apa sente nyingi nemmotoka gimulaba wana hmm. ngiteekamu amafuta eyo emmotoka bagimba era bambuuza abaana bange bambuuza but why don't they give you fuel nimbaga no where do i belong olwokuba bakimanyi nti kubwa advisa nagaana okugendayo emyaka munaana hmm. kakati emotoka musubiri yegiipanga ekirabo kubanga bampa amafuta nga bagampa nti nkolawa hmm. yes nze bwe badivaisa bumpulira tebagenda ku mikolo babawa sente sizisabaayo pulezidenti museveni yawandika yagamba nti bwenalwala mm. yagamba nti gende wanalwisa kwemiliyoni asatu nekwatiiagenda wanalwisa bwali bujozi kakati nkubulieyo omwana junia junia katonda jambi ndi musanyufu nyo waliwo akataba kange nawandika mu 2 mukaaga bakayita okeps museveni in power mutabani wange oyo yali mu palamenti hmm. yagenda emakerere hmm. nebamuwa okusoma amateeka netutuula ffengine mugatosoma amateeka hmm. kangutwale bwero osoma political science itwoze lukwago olumeeyakati abantu nebagaolwaleero nze looya nina baloya babiri nabadokita babiri basatu badokitabadokita eh, basatu kitufu kakati nze ntuula wansi nembala hmm. nti abaana bange mbawa firidomu kati oyo namuwa firidomu nagenda wa mupalamentinasoma ah, ah, eh, amateeka hmm. ate kati anyamba kubamba yita dokita nyamba akujjanjaba ah, covid yanyinyinyedde covid bamusenere kyebatwogera hmm. yaŋŋambye nti covid alina kaavu gyalinyemu bwati natta abantu abawonye nebakolaki era agenda kudda bwatte okugjako nga muli vaccinated solution ya covid vaccination tewali kirabaobaakuvaccinatinzisobola kubanga eddagala libava vaccinatin first of all you must be examined tested bakuzula tuyina covid mm. kati bagema n'abayina ki because omaaso bo bakola bukozi nti ono bamu ogema okutegeera nti oyina covid oba toyina itwalo kumi naetaano kimaika tigiri munaana mm. ate okuwa eddaga lya covid wabaddewo semwogererewa semwogerere natuula naye abadde musajja wano nga mukwano gwaffe nyaleeta akakadde n'akayiwa wano namugamba togendayo okugema n'agaana nemuga semwogere bamale okukebera oba olina covid oba toyina semwogere e, ennaku ezi after vaccination bamugambwa amawugo ebakutte tukuteeka mu incubeta batutta obukadde kumi semwogere nzideeti mulamu wange yankuba ensimu nanga jangu olabe kumukode kumukwano gwonagaana kubanga nze bugenda bumuntu ali mu mpeera embi ekyaffekisimu kakati mu uganda tulina okumanya naye olaba my children were doctors gave me a proper explanation n'okitegeera nebaŋŋamba donti ataaka dokita diana mm. it is not fiction they did not organize this situation kuba nze mbadde embuuza ti trillion nesatu n'ekitundu obubazi mm. amalwaliro ne kakala tuulira ne nambiwula ensi yonna eka batuulira naye ki ne baga bakikoze bafune sente atibakikola funa sentekati wano be batuzazayo eh, keeka obulwadde otambula ne bukendeerakati yaŋŋambye nti eh. nedda covid bwatyo bwakola ayina kava erinnya abafa ne bafa eh. nejjayo era nagamba waliwo kava egenda okukolaki mm. bapredictinga agasiki oyo kakati yisu eriwo nti mwe gavumenti ebagemye yobukulu kinyata agema abantu emitwalo kumi n'etaano buli lunaku ekenya wansi mm. yo vaccinate kitegeeza nti aba bali vaccinated baba bawonye nyo yefu uganda kamba kunsi baba museveni bamubira bwerere tulina bannayuganda obukadde bumeka ana mu butaano naye gwe bwotuule olina abaana nina abaana you and your wife hmm. minus the children ani asinga obungi baana abaana bebasinga obungi hmm. fortunately abaana tekabagonya nnyo kati hmm. if we have statitians mwemulowooza nti abantu abakulu ku miliyoni ana bali bameka ku milioni ana abantu mm. abakulu bayinza okubeera milioni nga kumi na ttaano aetaano baana mugende national security fund how many people who are pretty money national security fund balinga milioni mu kitundu mm. kubanga bebakozi baki oba bebayina emirimu e, egyetagisa okusasula national security fund mm. kakati today gavumenti singa tibubaddemu babbe yaligambye nti abantu bonna abali mu group mm. ekwatibwa covid mm. mm. babagemu if you vaccinate 10 million people youa you have 10 million people who cannot be infected and who cannot infect kajokoba ogattako bali abaana emiliyoni abiri eh, anti abaana tikabagoya anti kaigambo nekumi bogattako bali abiri badokita bange abaana bange banyumiza nebaŋŋaa nti tukubuulize ogenda oyogera timusebeni alimba ti abaana abo tebaali balwadde bana babuuza ti abaana abalwadde babakuuma batya badokita nebaŋŋamba ti abaana abo twabakeberanga nga balwadde confidentiality nga tetusobola kwogera essomero likuwaabira dokita tasobola kwogera bulwadde buluma muntu eh, naye baabaana baava mu masomero balwadde naye nga eh. tekabagoya eh. kyobola tewali yafiira luddawa ku ssomero bo tekabagoya babeera nako anti bo bakyali bato eminute zaabwe zikyakola ne mu siriimu mulimu bakaliyas hmm. ekaliya ye tekamutta naye ate asiiga hmm. yes kakati kyenkugamba kiri kimu nti okugjako ngaoleesa etteeka mu uganda you must start by a tough law a tough law a kugamba any ugandan who, who, who eh, infect uh -uh, ah, any ah, ugandan mm. who rejects vaccination is a crime mm. lwaki museveni agamba nti abaana omuzadde atakkiriza abaana begenda ku ssomero mm. eh? atakkiriza abaana begenda ku ssomero bamusiba ubakabinga eh. iritrase kakati ekyokubiri twalibadde tulina etteeka erigamba ena medical doctor practitioner o emascalada hmm. who inject force drugs into hmm. uganda myaka kumi twaigulu naye kakati bakugaa nti eddagala baalibbi kakati abo ababbi eddagala hmm. bagenda kubavunaana muteeka ki kati muzeeyi ah, gwembuulira ababbye eddagala eryo hmm. tebayongere kulibba era abo bolaba abakazi abo abali innocent nakalema beyakutte nakalema yakuteddeko ku bantu abo nakalema akkirize abakazi abo mubasanga eruzira mubabuuze todiremu okufunya eddagala yeyasiga nakolema nomutwe bajamubabamutte nakalemuze emirundi ngatugenda wawe wetuwonzikira bino byonna byotunyende ebya covid badde kuva ku mbozi gyobera n'abaana bo mm. now the discussions you have with junior mm. do you discuss with him for example nze ndi wa nrm hmm. ekintu kyobandi mpagira president ekintu e kyogendamu okola nsobi ah, didiconsult ah, ah. with you nga tannavaabadde njagala kyadeki abaana bange mbawa feridom hmm. nti nange taata wange yampanga feridom hmm. ayaabe famire obufiripirwa letmi tell you nti julia mm. banyiga mu famire yaffe mm. bankuba mumawulire ne banjooga ba museveni ye nalowooza nti ajja kunkanyuka kasasiro mm. kujirikiti mm. bantwali how could museveni send me to president's office when it mwebaz was minister of the president betumwebaze mutte yeyagatumwebaze mutte nayekubetumwebaze nali mutte kyoyinza kubiteka nendwala naŋamba ŋende wanalwesonzi nalwesa yangubye nalwesa yagani nafuma naza nalwesa kuba nalwesa omwasa omutwe kati musobereka kuwulinga hmm. nategeera because fome amuriz have staged the longest resistance in uganda hmm. kakati amuteringeyo nti n'abaana bange mbawa freedom hmm. bwe banyiiga banyiiga mange hmm. baali bamwokya oseveni bayikayula hmm. naye museveni okunsasula yansasula ki ku mange gwe baali bookya bankuba mumawulire kabusenga nebubuli badde nekkulu lyo nebubuli badde bajja kusasula bayise nyina bamukebera omutwe bankebera omutwe me emoney was delivered for you ngwakebere omutwe kramusenga yekulubya bekuo bale bakuba ne babatta abaana bange banyiga i face rebellion in my family hmm. obagwe museveni omulemeddeko nefe tumutadde abaana bange abasinga obungi bonna bpositionne mukazi wange yenyini omukulu nagenda mu dp banyigira mu seven batujoga nnyo batunya ku mitwe nebatunyalako this is not the way they would compensate me i wouldn't be treated ye museveni ngaalowooza advisor can become an advisor yende wat mwebas even if it was not mwebas ewadvisor ndindyanda minister i went home Yeah, man. Family, we are bitter. We are bitter against kati, this government. Kati, kati, kati, kati abana. Yeche, chimo sora yo nagandi. Let me go full throttle. Aha. Uh -huh. Mu opposition. Mu opposition. Ono musiru. Nomu joze, wamu nyo kumutwe. Banya kumutwe ne banya alako. Bankubat. Ne banya o. Bama uli ne bankubati. Abana, nangati yo. Bangaba kwe dadi yoli musiru. Hmm. Wagira musebe nisibu bari. Tukwazebo yivati. Hmm. nemusangane balamuagendaazimba kariya yetolowooza nti bino yokuvaayo naswaza teyandibikozeebyo abatunudde yagendayo abatunudde ngekyogamba nti bwofumira omusajja omusezi obeera naye naawe nooli abafu maani saani abatunuddemu njanamuyamba okuwandika ekitaba balinaokwagikunami baabakulu babakunami bantu bano batujooga nnyo famire yaffe bagijooze nnyo amuhapi nti yagendeyo nebamubuulira ti gurupu yabaneeryeki kutujoga kutunya ku mutwe kutunyayako kutwalangambwa hmm. famire yange teringa yiwona omundi kanakuvuuka kayina obusingosingo nobeera ejinjagogo rdc nogenda okola operation nokwata bala yabalyeku nogigana hmm. balyeku nakukwata tiwamadaling nibakuteekayo nibakusiba eza nibakuteeka muyiso kba balyeku enyondo nemuta lesawa famiry nange nina obusungu bwange amubita amulibidi nabakolera bansasudde mbonero ku mawadi even the word advisor invokes anger Okay. Yes, um, invokes anger. It cannot be an advisor. Nja kubeerera kamumpale but I never be an advisor. What, happens next for Judea? He's going for further okay. studies. After the further studies? Yes. Does he still have a political career? Yes. Ajja ku nti namboze nakyuka your DP, your Uganda. Your, I don't want to produce a pendulum like a numbers. I don't want to produce a pendulum like a did. Mpuga, Mpuga na imuntu. My, my son was in a bad company. Nenda kusale nite wafe. Niende musoze wafe endevas. Bamu jeyo. Bamu jeyo na basa baba mu jeyo. What type of group does he operate with it? These are usurers. These are opportunists. <laughs> Yehova mama seveni cha kati numbers numbers numbers kati ali mubiro musimanye mulete simanye ngwandi am seven pendulum ndi wa buganda enja na duka na duka na katwe kana ugulwe enja na kwata gumu what type of people are these i want my son yeda kwa zaba jajja I'm traditions. Hmm. Yenda gena ku weekend, nsaline eti. Mbebazi okuzigira yo muzukuru. Abadde mu body camp. Atasola kuingira nayo. Tasola njagala muulire ku tefu dene baram mu business. <laughs> Yuvu my son sits with the baram mu business. Never to have the father. I look at him. I don't sing again the wajeno muhozi. Nkugambye. Nze mulabirira. Nze muwa sente zaaje. Mutabani wo. Yes. naye namupima kati oyo naye he has a story to tell for, to our family nga nange bwenina story to our family nti batujoga batuyitambwa nebokolera bano nebobakolera bakuyitambwa tibali balowooza nti ngenda kubeera ndi sikupula mubaye mutano wabaye sanimukubye nemutta salimu mbaniyo fesho genda kuwe nyoko nyezo kwa mbaniyo media center na hivyo mkuba mute sima yi depleta lai mba tamu salimu mbaniyo fesho mtu wale mtu wale mbaniyo fesho kakube kaso mtuwe mbakube mbati junior yavudeyo mno of course yavudeya wa andamuliro hmm. yes I have had discussions with you ne munga anti uh, nimiri la mkuzini mwa matera ayi mukama otenderezebwe otenderezebwe katonda weggulu ayi mukama otenderezebwe otenderezebwe nga ayi mukama otenderezebwe otenderezebwe katonda weggulu naye abatunuddemu nga nange bwenabeera mu bano famiry yaffe reunited hmm. tetujogebwa nange bano banjoga hmm. nebanfuula embwa nebakasuka kasasiro hmm. presence office ninga otuwalabwa naye ogambe teyegatakwenaremu tasobola bweyegatakwenanemu besasi mukubesasi ngaonye omusajja gwenkugambe nti I try to love again, but I know mm. the first cut is the deepest. abaganda batugamba nti ate waliwo okubuuka enkali ate lolinya mu kinene omwana wange tasobola kuyingira endaalemu tasobola bagintigemu mbakoledde buli kamukono tasobola bwayingira endaalemu besas agenda bwere kusoma tasobola kuyingira enaale mukuba esasi mulabe nebadamu mukuba esasi mulabe nowenaalemu yenna mukuba esasi lukomeki mada ade wakatule joni yawulidde era nze mbadde muyamba era ikulukunti famiry yaffe tijja kunibwaku mutwebe bakinyalaku eithe side oba yenalem oba yeopposition temujja kutunyalaku mutwe bemutunyalaku mitwe bemutunyako bemutunyalaku mitwe bemutunyako no kati oyo agenzeyo nekimwokya fortunately for me hmm. yagenda ne kanyina era nali nyindirije wabeba omulenzi wa nubu wafunyisa omwana wangaoti nali mujimbi nali mukuye nemuta nali muise waka nti jangu banemutirao nemuwa obutwa muva wali olinda wa nubu avunise muwolawo olubuto omuti <laughs> juniaagalana muganda kabala kange kabrigeti eh. abo obalabe mukifaananyi eh. bali ne bobiwaine nali njogola owanu akwane ku muwala wange muyite ewaka mukube enyondo mumutwe mukube mutirewo eyo mukuba mutemukuba mutwe bembaasa emitwe naako akawala tekasobola kufumbira wenaalemu eh? neva abaana bange bajja genda bweru theyare going abroad to study batuhumiliyetinze ekimala nrm humiliyetedm kati nemuwalawo gwaleetewa nrm tasobola mukube esasi naye <laughs> mukube esasi amasasi gajja nyokewowobaanti tebasobola bakimanyi byona that theinoit wegenda obabuuzi theinoit theinoit oyo mutabani wange omu ku badoctors came yesterday mm. to get a blood sample from you eh, nayemanyi kyeyakoza yayise mama we naabeera awo naye nga enyondo eri ku kitanda okuba muki <laughs> omubuuzi onteekamu yagambye nti jangu mu ddiiro mu sitting room nemugayo nzizanga mukisenge wayi enyondo erikukatta emabe nendala nendala eitali nyondo naye eri mukisenge mm. agati netekayo yayise jina ye akitegete mm. sisuma kandi shutmi namuga obwedda bino bikontaina bibateekamu omusai eh. amala kiboneka dadi nkizempot oh itizempot ok take my blood sample and thats what i do mm. bwomuyitamu era mukuba esasi nemukira omwanawo omukono gwakubadde ku pirot olabira kyotategeeraondo mm. era okumanya omwana mugezi <laughs> omutandi wange amumanyi one of the doctors thisi mm. doctor yatumiriza nakagundi kakontina agambye gundi genda obugule akamirimita bwezizi nakaki nentegeruna ntya kati onammanyi <laughs> wekolera nayita nyina mani jangu oberewo wano ngaamanyi ti omukono gulirudda mukato <laughs> ba <laughs> wakolera ensobi yonna ba Si shaga. <laughs> Si shaga. Eh, nange kwegendereza wegendereza na hawa. Ate mwogenda kunkola ki? Lwo lwo nayi tudda ngero si. Lwo njuzi tuli wano omusajja omutabuki. Eh. Ezo galabini zikola kiwa kyo situmuze. Eh, eh, ate si yo. Okuwe bifana. Eh. Mbamba manyi. Gwo omukazi ansemberere. Zisigana kwana. bwe nkwana manyi abakazi babalimba. Eh. That man yagala nnyo abakazi n'omuntu. Gwo akalaba bameka. ali gyensooka okugjayo ngaeriko omusaayi gwenku omusaayi kakati gwegwanatulabe era bajjawo ne bagenda emaliizekera kakati zenkubuule nigamba amwe happy man what i told my son akirabye what if nope came to power mm. ankubuulize abasajja mm. abatandika nope bazze wange bakibalama bakibalama uganda gavumenti in fact buvunism trouble mm. why endagaano gyebakola egamba the founders will have a prominent role in the running of the party mm? yes endagaano bwebwenyibongoya gyeyakola nabo ekugamba the founders bali basatu anti nkubuulidde bakireese kakanembagamba tumwe kyemutamanyi naye waki waki abasajja bano abagavumenti besibye ku kibiina kyabanaedda sibe bakyesibako abantu kankubuulire tebakyalina kyakikolera muwalawo bwafuna olubuto tomugaa nti lutambula nabalenzi mm. tebalungerako teri mulamuzi wa uganda mm. asobola kunalifainga good no the man who helped bobi wine akubatanga n'obukadde kumi n'abumuwa yali good ono muvuka bamwitaano eyajja people power nagirija e saling balam balam the person who helped bobi wine is balam eh. balam rejestered bobi wine is party eh. slogan mm. people power kakati aba government abali wakozesa bobi wine bomuwa party eyamuwa eh, eh, naye eh. nkugamba nti baalanga ennaku kumi nanya mu nyuvu ekyo eringa uganda gazete nti tuyina delegation conference Did the was Museveni informant? Did the, did the intelligence speak this? No. Abushenga. Chesha mugubia. Ne wakoji ne vamugova. Ne yoku gana. Ti, we. Mkazi wongo mkwati demuloji. nekyo emifaliso ate emifaliso giri munda e, e, e, empeke bazimunyigezeza mudda era asobola okuzaala ekyo ngaomukuddemu nabaana kakati museveni yakubalwako ozo nakuba batalimwa nakuba mundi munyufizo nakuba kakka nze ejesiyali zikolaki zikola kakatudde bobi wine yafuuka liida wa nuba ekibiina kyabwe ekinaleero mm. nebaga nti rugunda ye patroni waabyo ono kyamani webubiina obwo ye amenye musina mm. omanyi nti ne wange ayinamu bako ono mm. naye ate waliwo mutabani wange naye alina akabiina mirundi mirundi mwali mu bubiina eba lugunda amumanyi dinohimu nebano nababuuza nebaga nti mumanye nti mutabani wange nange mubuyina obwayinamu yaze pati eh. mwisana yaze pati bwoba obubiina bakola nange embala ati ekiriwo today bobi waine balina mujjaku bakola endagaano nti leader wa pati tujja kubeera ledeges conference every four years which means bobi waine will lead this party for four years yeah. next four years that is paka 20 the argument is how do these people mundagana je mwakola hmm. the founders the baba mentioning will have a prominent, a prominent role. role in the party yeah. Hmm. nabagambe mwesha mba mukola yeah. Hmm. temurwana na pibwe temuje mujo yeah. two a party in a game peace at and no munana tinu mulamu za so register za to make these people to the real by election yeah. onyo mulamu za bwa jisala jaji mwini adukira busi the, the option is you exploit this provision yegamba tirave role mugambe bobi wine aite meeting namwe ba founders to decide kakati pate yaffe inababaka atano nga mukaaga pate yaffe buli mubaka wa palamenti ekibiina kimufunamu sente how are we going to use this money tuzimbe ekitebe tukoleki these are areas nebobiwaini yeisia tusite kuba bensobi yebakola bo balowooza obiwaini oyorubongo yabwe yali ayogera nabo yabagamba mutwazike ku kibiina kyammwe tugende mu kalulu nga tubawadde dola emitwalo etaano kakati mu mateeka bobiwaini tasobola ga nti nabagula pati tetundibwa eh. nebaba yabawa dola emitwalo naye bwe kyebakola kyali kimu salogeti mathe obamanyi basoe eh. nti ye bamuteekamu olubuto eh, naluzaala mm. kakati bano abasajja bafounders yeguli gye baali balina mu mind nti emmotoka yange tolaba museveni yagenda e masaka neyeyazika motoka ku mulamuzi mm. vaxwogan omulamuzi oyo nga yazaala lumumba balibobitabuligenda lumumba nozafa mm. kozi museveni yagenda ayagala kutuuka kabamba ebirayo bwe yamala okukuba kabamba emotoka yeyisuula n'agenda nga tamaze kutegeera ti omusajja nanyina emotoka eno gwe nagijeeko what will be his future hmm. museveni's intention he wanted the transport twataaka kabamba n'agenda ew'omuntu gwe yali amanye emasaka omulamuzi hmm. n'amugjako ki nyonola compensation gye yamuwa mutabani wemumba yamuwa obwa buligedi kabani nabano we bali nti abasajja ba nuubu boba alowooza nti bobi wine bwagenda mu kalulu is using our party yeah. tugwe tu kalulu after kalulu party yafe agenda gitudiza they did not expect n'abasajja abasinga obungi abinzi bwe bagamba abawala eh. ti aa bwolowooza okufuna olubuto gibe emirundi gibeera mirundi nga kumi omwana asoosa bugere hmm. bona obuwulira nga buyingira ngaovaawo hmm. this is what many tell innocent girls nti omwana eh. funa olubuto omwana nti omwana ava mumusajja hmm. n'asoosa obugere kati obugere olunaabuwulira balala babagambe sijja kuyiwamu Mm. ne bwamala okutabuka bwati ekijako <laughs> nga gwomukanyuza ebbali awo akuttirakubanabali <laughs> <laughs> abasajja ba nu eh. bo balowooza nti bobi waini bwanatuka ku kilaimas ajja kuba bbalinamalira muli ne bafuna olubuto kagatbobi waini nawe if a woman wants to be a leader, mm. he must be a honest man. Mm. Akiriza basajja bali kye babanja oba ekibiina yekigula naye bwe baali bamanyi nti agenda ekikozesa akikoleki akibaddize ok um, embeera yeeyo tetugenda sukawo lunaku lwaleero uh, enamba ya haji jafari nja kuddamu ngikusomere kuba uh, omu kubatuteekamu sente uh, enamba ye eri 070 naye maama eriwa naye kasuku naawe oli mwenzi 0700 398888 ye 0700 398888 bannange temubuuka bulango tuli mu biseera ebizibu ennyo enyoobuuka bulango buziririnakuwakikaliokategedde ah, nti abasajja bagamba abawala eh. omwana asoosa bugere kubanja kukuba ebbali kwamala okutabuka kuba okyamukubye ebbali kuna nawe obikola ozayo abantu bajasala nabo buno obuntu babusalamu ne babutambuza abantu balowooza ebyo endimwezi naye waki kali obadde okategeera kano kenawe wakawuliraku eh, nakawulira nti abasajja balimba abaana abawala eh, bato eh. nti omwana asoosa bugere bona owuli obugere nga bukuyingira ngaovaawo naga nti abalala ne balaa nti aa ti terikunyuwamu ontuuka okunyuwa ndiwabbali ate nga wewali ekiseera ekizibu mu <laughs> nomala omunyiga bwoti afiirawo era omukazi gwe balepinga hmm. alinda nga omusajja mu kaseera awo kati sakwata bwati he yudda yudda emidi erepisi dayizemi anyway finale ku friday eno ndowooza tugenda kulonchinga cookos drinks nakozeeyo ka online go tugenda kuba tutunda byakunywanawe ngenda kubeerawo erayemumpakoyo ka percentage kwaka eh, eh, ngenda ah, kuleeterangayo atanikatunda eh. ebyokunywa waraji poto um, waini waini omunywa walagi nemuvaako naye ate bwe bagamba nti ate walagi lwomu naaba mungala akoba kovid nezeyo nenegaliyayo nenegaliyao nenfuuka akafuulo nenegaliya mu dipa naye nti fe abagaga tetunywa nnyo okwatamu katono naye kati bamugamba abapodaboda nga wabayimiriza babatamiabapodaboda eh. batambulanibwoyimirira abapodaboda simama omuyimirire eh. ataka ebintu byokufuka bigi si byalo kukuz drinks egenda kubanga ejja tujja kuba tukipremiyalira eh. ku friday ojja kuba ogiraba tukusaba ebyokunywa biodalinga online nebabituusa ku muntu wo kukuz drinks zijja esawa yonna ekintu kikwasaganyagamba junior eh, nemulaba nebala musasi mutu nemulaba nabeena ali musasi mutwe hmm. hmm. yaffe tekola gambo lin nemulowooza tinze enjoga gyebanjozemu wano kankubooleza abasajja bava e rwanda abantu ne bava e kenya nga balina millioni za dollars mbaguze ebyuma bino bikwata abantu I refused. Hmm. How much murders Muslim Jevon? Family yaffe, metamorphose ako. TNC jakubira te enti otu TNC yaffe jakubaya chivandolo. O kuzikiri na sodo mane gumara. Katu deva gani tumuri kimo hapa? Deva gani budamu? Tumuroza anti Muslim lo mujako. One time we shall get upright people. You are young. Kakati kutora kumkampala. Ala disu wa kampala mumbadimanyenti mubisu. yaleese abagisu n'abayiwa enakasero be bajjidde mu katale k'enakasero nomugamba museveni bw'abanyakola ono olwafunye obwa twaliire genda kuvuula mulugisu twaliire kitegeeza nti mulugisu bakyogerewe bayingiddewo abasinga obungi enakasero kati bwotuuka enakasero ate museveni bamufera nti abakyala bange abo ababeera mu butale abasulamu ubawemwesigutonens nga basulamu baguzaani obanga abantu mubakuba obutayingira kibuga kati museveni atubuli hmm. abasulamu nga baguzaani <laughs> bada ekyo tugenda kusukao wano olunaku olwaliro ah. <laughs> um, <laughs> abatulaba tubaniriza nnyo ku animal farm edition 2 Ah, kasuku okukuwaza banga semaneŋene buli lwakusatu <laughs> tuba tuzze n'omukukunavu joseph tamana emirungi ate nga omulangira kalema kusamu yabeera ku kamera mm. tukomyewo of course with an action pact uh, show um, tugenza okujja wano ngaebintu ebyogerwako bingi mm. naye njagala muzeyesooka obuze ku bantu abatulaba bannange njagala okubebaza Eh, omanye ennaku zino hmm. abaganda bagenda nebagamba twawule abalenzi mu basajja hmm. engeri data gye yalinya hmm. kakati ate pologulamu ziri zebaali tebalaba tebazirabiraku ddala bagenda nebagamba nti akasente ah, kange kankateeke ku kasuku gwe balaba ninde tamale era waliwo omusajja bannanga ebintu byensi bino hmm. nalabya omwami namulaba lwa mukaaga omwami oyo hmm. nali nyinza kunamawulire ku supermarket hmm. supermarket eryawo mengo nemusangamu bamwiza sente ongo naye ayina emirimu agikolera lira nampita nenyingira munda nga batundamu engoye yangulira esaati bbiri emitwalo ago abiri eh. sente omu buganda wange nali simulabangako hmm. naye yaŋŋamba nti akolera lira njagala okwebaza nabagala nti maama wange omutoolo hmm. yava e london nga ndi mulwadde hmm. nandizesuuti meka satu satu waliwo pasta mangeni hmm. ali muamerica pasta mangeni ali muamerica oyo awereza sente nawereza engatto nawereza nabala bangi waliwo omusajja yangulira engatto ya coffee bwet naye afogotten his name naye ali muamerica hmm. Ah. abantu baffe mugamba buulire abantu ffe twasigalawo ngaopposition hmm. Ah. uganda timunya opposition naye ffe twasigalawo kubanga nze mbagamba nti omusajja yagenda mu ggulu oba yali musa yagenda mu ggulu nayogenda ne hmm. katonda namugamba nti owaay ye ono oh eyali mukasajja mugagga ngaakolaki ngaakolaki bwatuuka mu muliro nagamba katonda nzikirizizeyo ku nsi ne baganda bange yaleme kutuuka mu mbeera eno yamugamba nti eri eri munsi eri ababawulira etujja kuddayo hmm. wetale these people buli mistake yonna tugibabuulidde naye okubala kwabwe okubi balowooza nti buli aboogerako bamugule gwokimanyi nti nze nina tekinisiani wange wano okumala tekenesiyanes hmm. akola ku byuma byange hmm. era wano wenyini wetuli weyali netubeerawo wanofembi nebamulaba nebamukuba ekifaananyi naye omusajja yamukuba ekifaananyi werungujja akola mu kampuni bagiyita batya kampuni bagiyita batya gonde wudu paper hmm. bamuwadde miliyoni bikumi ebi bibiri okunoonya tekinician akola ku byuma byange 200 million hmm. nabadde mbalaba ora ya buli codings kati baagala okuwa tekinician wange biliyoni kumi naye nga kyebakolako hmm. not to change the attitude byobagamba byembagamba byebakola ebikyamu akati kamba bwoli so tebagala kukyusa naye ah. bo bagala basigaletusairensewakati kyembagamba nti ze timita eriyo olunaku lwekkulu hmm. mu serena hmm. omusango gwa organise hmm. gwatandise genda nembagaa nti mukimanyi naye lwaki tetuwasa banyinaffe waliwo kabira eziwaza closi relatives bebasinga obungi mu uganda lwaki toyinza kuwasa mwana wa maamawo nowasa kolozerativu wo nomuteekako yingini gyoteeka ku muntu webweru because yoreatives mukulira wamu omukazi ava mu famiry endala gwotalinaako luganda hmm. eyo battule nebwalajana nebwakolaki <laughs> kubanga tomuyinakoziwalodde omukazi asinda omukwanagana genda kuwabire wa maama <laughs> tuli baluganda ah, genda kumuulira ddedi kyokoze <laughs> ah, ndibanaymutenngiyobudekaokyalijotandikiriza andikubulizi why don't we mare eh. awaro own uh, eh, our close relatives. Our close relatives. We have families mm. that we have tribes that marry mm. their close relatives, but are they in large numbers? No. One, muku watu wongwad, obuli heritable. Hmm. Two, musai gwa muguwa bunafu. Mwanga tumichi, tumichi usako musai mwichi. Mwala. Hmm. Mwala. Echoku satu. Relative wo, amaanyi g'omuteeka kusiga oteeka ku gwotamanyi gwewaayi singa emotoka muntu nga gwewagikola oyinza egitikka byegitikka nabderafo njagala mm, amanyinja abiisawo bateeka mu ssente kati eh. um, uh, haji jafari musa musajja mm. yalinyonze contract negona omwezi tuli naye eh, eh. haji jafari musa ngono asangewo ali nakisunga mukono asomeddwa mm. waliwo ekintu kyenyagala muzeemirono ennyonyolemu waliwo atwadaga nti kati omusajja kwatugamba nti asooka nakukolako nomala nokolaki mm. noloza omuzigo mm. ndowooza wekirina obbeera naye ate waliwo abagamba ane bamukubira nabagamba nti asooka oeteeza obukebezi ikankubulire mm, abalokole bo osooka kuteekayo sente oba bakusabira osasula luvanyuma abalokole simanyi abalokole ekyokubiri omubusamizi omwo mm. abaganda bakugamba mm. nti kyowola otudde ekibanja oyimiridde kakati oluzaalo mm. musawo bwakuwa oluzaalo omukazi nazaala tebaddangayo kyobalaba nti oluzaalo wotalusasula abaana bakolaki bafa naye ate waliwo abasawo abatasobola kutta bakasomazi baabwe hmm. naga nti ate mutte nono mutte kati kitegeeza oli bwakugamba sooka nze nsooka kukolera alina kapasiti hmm. esobola okugjawo ekyo kyokuzeeki ekumi nange bwembagamba hmm. nze abantu bajja wano nkoledde abantu bangi they dont come back naye teri muntu bwenali nwaniridde natakomawaina mirembe hmm. yes mulimi njagala kino twali ebaluwa yange wa purezidenti bangoba mutaka bangoba muki tebasasula tebadda okimanyi nti omukyalo oyo oyo wafuno kampany eyafudde eyafudde nasanyuse hmm? omukyalo oyo bweyajja Eh, yajja naidiya ye hmm. yayina oyo yali ayagala okutandikira nga waliwo omuserikale hmm. ofisa wamagi kati nga buli lweyogera emirambo gikolaku baali balowooza nti jijja kunya jijja kukolaki hmm. that woman came to my office teyadda oyo teyadda oyo mukazi nawulidde bamuwaana bamuwaana jijjako ewange teyadda eh? oyo omukazi nze namuyamba that woman came to my office naye bwe yagaggawala ewange teyadda ewange teyadda era bwe yafudde bwe yafudde nendaba kadenge nendaba biki nendaba biki nendaba biki nengamba kale agenze tansasudde <laughs> okimanyi nti omu ku baana be yankubidde simu laira omu ku baana be yankubidde simu ngaanjogera tyamwebitamaani that woman came to me nga yakajawana neba yakagola nakogola neyeriga neyepanka nakolaki sinze namusentirize namuse mm-hmm. naye nange mbadde musabira muli people don't believe nze mm. mbagamba obukulembeze yenna gwe naalabye asasula abantu museveni museveni ataddewo sente zeeriwero nebazimubbiramu ne museveni ye musajja azayo gye yakijje museveni ye musajjaaze tasimye simwina mukisa abalala bawana waki nawaki naye nze munange nze museveni simwina mukisa wabeerawo omukyala nga yewawaka hmm. nayenga bawe tamwinamuki kubanga nze tuyinza kuŋamba nti museveni agenda kumpa ekintu nti ate bakiganye hmm. ate bafuga ate bakigaana batya ekyokubiri ne museveni naye asobola okulowooza ti omusajja oyo ankolera bwe mugaggawaza nafunaani ankolera nakulekao ndandikawo bwa kati yes. kansome enamba y'omwami ono omanyi yatudivert mm. haji jafari musa ali ku 0700 398888 ye 0700 39 8888 haji jafari uh, musa alina kisunga mukono agamba asomeddwa kubalina amajinni bebaaloga endwadde eziganya okuwona ne bizinesi ezesibye wamu n'obufumbo tojja kubeera nga omukubirako saawa eno bwetukyalina naye abali eyo abaagala olanga naddala wano wano wabeeyimu wano wetuli mm, eh, kanjimukko osobola okujja n'olangirawo ate ekirala bannaye abantu mwatandise okuuka bulango tobuuka bulango tobuuka bulango sente zammwe mumuzirya naye nkugaye nti omukyalo ono nalabye konvoyi nendabaki nemutabani we nankubira esimu nga njogedde omukyalo oyo yasooka kujja wange mu offisi kimpuuma uganda funeral service nagamba ngenda kuteekawo kampuni eno nali ngina olupapula lwange lipota ne voice yansanga ku nasa mm. ng'alwana n'omusajja was an office and the police force mm. ne muyamba to explain yadduka buddusi olwamala okulya nadduka nadduka era nze bonaye bwe yafudde nze nagenze waffe kwebaza nti omuntu lwe twawongweza naata komawuwa mumulowooza <laughs> nze sinyiiga nange nyiiga nayesinza mutabani we mm. nga bakereziya semwogerera amuwaana wesemwogerera when this woman was looking for assistance semwogere yali ludo kereziya yali ludo bali ludawaawo nayendabakonvoye yonna emutwa dati woman ekemutumi the first time she came she came to my office at nasa mm-hmm. nemuyamba nemukoleraki ewange teyadda kakati kyovaolaba nkugamba mm-hmm. nti omusajja oyo bwaga ye ate mwewuunya okugamba nti mala kukolera n'okolaki namaje kitegeeza mm-hmm. kitegeeza nti eddogo lyayina ate kambw enyo ono yagi jafari musa yes bwotasasula abikujjako <laughs> eh? yes kati wekitegeeza you see, when something appears is simple, mm. it's not simple. It is easy. oyo omusajja agamba nti leeta bobala bajja kudduka nti bajja nabadde ngamba abaana bange naye n'omukisa bano abakulu bagenda hmm. nina abaana bange abato bentuula nabo nabadde ngamba abaana bange jo nembagamba temwekamba bolera ffe nze njagala maama wange alina emyaka kyenda hmm. neggulu nagenzeeyo but maama sirecognizes me kafero yayimba tibwolabanga jjo kameza envi togakiyobyo hmm. muleme kuvuma bantu kati nze maama wange mwagala nnyo hmm. nti n'okuwangala okwo kwawangadde bwatyo mukulu wange amulabirira nnyo bamulabirira nemulamu wange kuba abeera wa mukulu wange nyingi ndiyo ni nyume na hizi chime tu nyume tu nyume na gamba tirekera ni mmeri ya naku yusi ati ni jajja ya tirekera nga mutabani we mirundi tuwagena nge wa jajja nga mirundi wagene wa nyina amusanga ina inyama e, je kweshe muno muchi kakati mwemba gama nti bwolabanga ekintu nga kizze hmm. nobeera nenyoko nga muntu mukulu nobeera netukula emyaka gyino gyetukozeko baka kati obanze ndi mwana wa mwenda ku baana kumi nomu hmm. abomukyalo omu mama wange ayina emeka kubanze ndi emyaka nkaagaogambye ayina kyenda kati ayina kyenda hmm. naye abantu kyebadde nkunyonyola tikenya bagamba abaana tibweoba owaayo nyoko nosanga nga lumu yejjudde sente mm. naye nga nyoko yo balumina tebamututte ensi yakuŋŋaana ngaabaana baagala kuwayo bakadde baabwe <laughs> ab'omulembe guno sente ne maamawo eh, londako bobatwalako ki nga bo bagamba ntwala sente wamaama akaddiye gwe mulembe gwammwe omulembe gwammwe guno mm. gulowoolezezza nnyo mu sente mm. nemutalowooleza nze wenakulya nga sente nalonda sente mukubo kkubo nalina emyaka nga etaano oba mukaaga naye nga sente za idi amin nazalibwa ataano munaana idi amin yawamba nayina emyaka emeka because i recited the poem for idi amin mm. ngaali mu p3 nenyingira wayo esomero ngaali mu piki mm. kakati natwala sente eka maama nnonza bidada yagamba zizingi wezisanze twali tumanyi nti abasuula ssente baziteekako eddogo gwe n'okolaki n'olonda n'ebisiraani byabwe fewe twakulira ebyo bintu ekitaza byali bituufubatugananga eh. olwsente eh. zizeewo wetwakulira ng'amasaŋŋanzira ojja gasangamu enda empombo n'eddagala n'enkoko naye ng'abalalwa enkoko be bagirya mugayita bbali amasaŋanzira kyeki crossroads eh, crossroads anti mwebanaabiranga eh. kakati mwe kyemutamanyi buli woolaba ekizimbe ekiruddewo okubeera completed hmm. mu paakawo mulimu kampuni ekutwala ew'ekizimbe ekitaggwanga hmm. bakinaabiremu bakyeyambuliremu eh. nti osiranenga ekizimbe ekyo era gwalina ekizimba ekitaggwanga olaba abantu bako bayita basezi nedda bizinesi waliwo abakikoleramu ki bizines kakati mu egenerasoni yammwe egenerasoni eyammwe is amonitary generation hmm. bagira abaana ne babasaddaaka olinasaddaaka nyina onasaddaaka kibaŋŋamba abalogo ebukerewe hmm. mu uganda temuli muntu bwetubanagenda kere bukerewe tuli aba abakerewe bebasinga obulogo mu east africa abakerewe hmm. omukerewe abasajja abakulu ngafe hmm. singa tuli ku nyanja nga tugituddeko bwetuti <laughs> abakerewe batula ku nyanja n'omweso nebeesa omweso nga bagituddeko amazzi abakerewe oli obawuliddeko wabanyumizaakowkerewe ukerewe ireland abakerewebagendagendayoeyo anti nemmeeri ekyayo nemmeeri amazzi mangi eyo meeri emuvikalanga tekisobola gendayo amazzi mangi nyo era ukerewe kyali kitundu kya buganda nekitya nga balugunyo omukerewe gyebintu bigudde mu nyanja oba gaali obaki nemulambawo omukero wajjanabijo nempiso nempiso akiki abaana bavulira ku nyanja bwea wekimanyiweyoyo omwana yavulira ku nyanja bwati nga bebi bamuzadde ayavulira ku nyanja ozaibirundi oyozakulindaobuddenga bukyali mumisana nyoolidde gendi musajja akkiriza muki mudogo mudogo eh? kuba endogo nali ndikozeeki wali olikozeeko anti ndimanyi amusurviving for what ani akubye abasajja bano emyaka munaana nagaana okukola president yampa omulimu president office nengana okukola i cannot be an advisor to museveni bubaali balowooza mbuwontwala mu president office eh, nga babba sente batumwebaze tumwebaza nfuga ebyalinja mutta bakole batya kwegamba eddobolo eryabakerewe yes tebasobole kunsobola <laughs> batalina ogambye ebebi nga yavudira ku mazi ogambye nti bwogenda ewokerewe irand abasajja abakulu nga wano wetutudde yintavyu mm, mm, mm, mubeera ku mazzi nga mutudde ku nyanja waggulu aze okubala bebi aze okulamusa yavulira kumazibwa kulumwa <laughs> omukere we eh. nempisa egudde mu nyanja agijjayo <laughs> nkubuulidde <laughs> twogera ku musajja ono ajafaali eh. nti bwolaba omusajja wenisamusing appears to be simple kiba kikaloba iso simple this man tells you I first treat you and Noleta. Kakati omusiri wajja gamba teyo kati mumbe tukoleki tugende tugende tojja kumubba kubanga si ye weyafunira amaanyi agakujjanjaba gwolero <laughs> gakujjako jenkubuuza kiri kimu banka bwewewola sente mm. nga tekujjako kyapa wewolayo mm, tosobola mm. lwaki ebeera eh, ate enetwala e, e, kisenga olemerera ah, osasulaetwala bulamu bwo eba etwala bulamu bwo eh? Eh, omuntu nakugamba <laughs> nti wano nkuwala sente netukola ndagaana hmm, naye nze ndi muguzi wa ttaka hmm. ngula ebizimbe ngula ki sente wesinga okuzijja ihave an estate company enkuleebye naye sigoba bantu muta naye nze endagaano yange bwetuba tukola endagaano nkugamba if what you have solod me I find that it is not yours. Hey. <laughs> I don't go to court. Hey. I kill you sign. <laughs> Benzura kachongoziza. Si kityo. Sigenda mu court. Kutabusi. Yes. No signing. Baduka budusi. Eh? Omubi nate mabutengi kuli mubi aduka. <laughs> Ah ah. Ajo vitu rusabu leta sebo. If if this property I'm buying from you yes. is not yours wars. Yes. It is I don't go to court. Yes. I kill you. I kill you. Take up mkono wangu. Yeah. ogendolanga abayizibatemba <laughs> ngoba ababbi wanowa sayininga <laughs> nkukime nkukime nsain kuba nsigenda kubanja sigenda kukolaki <laughs> ah, wawona onakulayira obuzeyi mirundi olina engeri gyomubuzeno omutemingiyo nekyenkugamba nti ye musajja ono eh. asponsaringa pologulamu yo ngaolabika hmm. naawe tom mumanyi when, when something is too good think twice mm. a man who says mm. tinze esooka kukolera nosasula mm. if you don't pay ayina capacity ekusasula tolowooza nti musiru mm. thats the kyembadde nkugamba kyokka nti abalowooza nti bagenda mufera tebajja kumufera kuba ah. ayina capacity ekolaki ekwokya